Brazil Carnival ni moja ya tamasha ambalo linafanyika nchini Brazil mara moja tu kwa mwaka, na hili tamasha linabeba watu wengi sana. Lakini kwa upande wa wanawake, mavazi yao mara nyingi yanakuwa ni nusu tupu, na ilivyofanyika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ilifanyika katika mfumo ambao ni wa tofauti kabisa, ambao ulileta maafa makubwa sana katika nchi ya Brazil. Aa, ah, ni namna jinsi walivyoiendesha hilo tamasha, lilifanyika tofauti kabisa na miaka mingine, tofauti na mwaka huu. Mwaka huu ilifanyika kama vile e, ni sherehe ya kumdhihaki Mungu, yaani kudhihaki uwezo wake na nguvu yake jinsi anavyofanya kazi. Lakini pia ukiangalia vizuri katika baadhi ya watu ambao walihusika katika matukio e, inasemekana wengi wao wamefariki dunia baada tu ya kumaliza hizi sherehe zao. Pengine unaweza ukawa unajiuliza ni namna gani au ni vipi hizi sherehe hufanyika. Nikukumbushe kwamba kuna watu maarufu kama Rihanna ambaye anatokea nchini Marekani aliweza kufanya aliweza kuhusika naye kwenye sherehe moja ya sherehe ambapo alikuwa ameonekana katika nchi ya Brazil akifurahia na akisherehekea hilo tukio, na mavazi makubwa kama nilivyosema kwa wanawake ni nusu utupu, na mavazi yao kama jinsi unavyowatazama kwenye hii video, mtazamaji, ni mavazi ambayo ya kumdhalilisha mwanamke, lakini wao wanasherehekea. Mtazame Rihanna jinsi alivyovaa hizi vazi au haya mavazi ni ya tofauti kabisa. Hebu turudi moja kwa moja kwenye hii mada ya uh, Brazil Carnival tofauti tofauti kabisa mwaka huu ilipofanyika hizi sherehe. Baada tu ya tukio hilo kumalizika, e, eh, siku yake ilitokea bonge moja la mvua ambayo ilisababisha maafa kwa watu wa Brazil, lakini pia inasadikika na inasemekana, sio inasadikika na inasemekana, hawa watu ambao walifanya hivyo vitendo vya kumkufuru Mungu au kumdhihaki Mungu waliweza kufariki dunia pasipo kupepesa macho. Na hili tukio lilikuwa tofauti kabisa, kama unavyoweza kutazama, watu wanakuwa kama vile wanamwabudu shetani, watu wanakuwa kama vile e, wanamtukuza shetani, wanampa nguvu shetani na kuona kwamba Mungu hana uwezo, yaani uwezo wake ni mdogo. Lakini baada ya hili tukio, mvua nyingi Maafa makubwa yalitokea huko nchini Brazil, lakini pia cha ajabu ni kwamba hakuna vyombo vya habari vilivyoweza kushughulikia au kuzungumzia hii ishu nzima, na imeenda kimya kimya tu kama vile haijawahi kutokea. Lakini kwa watu ambao tumezishuhudia hizi tukio au tulioweza kufuatilia na kuweza kugundua hivi vitu, tumeona kwamba eh, watu wengi wamefariki dunia, miundombinu ya nchi ya Brazil pia imeharibika baada ya hili tukio la kumdhihaki Mungu, yani hadharani waziwazi wazi, na kumdhihaki Mungu ilitokea mvua nyingi sana, watu walipoteza maisha, lakini pia miundombinu iliharibika, mtazamaji. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka nikwambie pia ni jinsi ilivyotokea uh, hiki, hiki kitu na mpaka ikawa hivyo jinsi ilivyotokea. Nikwambie hivi, nikurudishe nyuma, nikupe historia ya hii eh, Brazil Carnival ilivyotokea mpaka sasa hivi na kinachoendelea. Nataka nikurudishe nyuma kabisa, yaani nyuma nyuma kabisa. Hizi sherehe zilianza vipi na ili tamasha ilikuwa inafanyika vipi? Na nikukumbushe kwamba ilikuwa uh, eh, ishu iliyofanya mpaka ili tamasha lianze kufanyika, kwanza lilitokea katika nchi ya Ugiriki, yaani huko mashariki uh, ya Ugiriki huko, ilikuwa kipindi cha mas, uh, kipindi cha masika, wanafanya sherehe kumheshimu pombe yani divai eh, yani ukizungumzia watu watungi hii ndo sehemu yao yani yeye ndo mungu wao wanafanya hizo sherehe na kumwenzi lakini waroma walikubali desturi hiyo kwa kufanya sherehe kwa heshima ya bachas yani huyo ni mungu wa waroma wa pombe yani divai na pamoja bila kusahau eh, Saturnalia. Lakini pia ikasemekana kwamba siku hii bwana na watumwa walibadilishana nguo katikati ya siku iliyojaa karamu za ulevi. Ina maana ndo maana ukiangalia wanawake wanavaa nusu tupu, yani ukiangalia dada zetu wakiwa katika hizo sherehe, ijarishi ni mama ni dada, wao wanavaa nusu utupu, nguo zao mara nyingi ziko hivyo, na inasemekana hizi sherehe zilikuwa zimeanza au tamasha hili ilikuwa limeanza moja kwa moja, ilikuwa ni miaka mo, eh, miaka elfu moja mia sita na hamsini huko eh, yani elfu moja mia sita huko ndo ilikuwa imeanza kusherekea hizo sherehe. Wakati huo sherehe nyingi zilipangwa ili kutoa heshima kwa miungu ya pombe kama nilivyosema hapo, na ni mungu wa Kigiriki, lakini Warumi walikuwa wakimwabudu Bacchus, naye huyu ni mungu wao. Mtazamaji, katika miungu ambayo yaani, katika nchi ambayo inaongoza kuwa na miungu mingi sana ni nchi ya Wagiriki. Sasa tuendelee, mungu wa mvumo ya, ya zabibu, yani huko sasa na yenyewe walikuwepo na mungu wao. Zabibu inatumika kutengenezea pombe e, na ndio maana na wao walikuwa nafanya hizo, hizo, hizo tamasha zao. Sasa tukirudi kwenye tamasha la Entrudo, lilianzishwa na Wareno na hii iliongoza kuzaliwa kwa tamasha huko Brazil, na ninamaanisha kwamba sasa nikurudisha huko nyuma kwamba wao walikuwa wanaendelea zinaendelea hizo nani, ilikuwa ni Rio, Brazil ilikuwa anafanya tamasha la Rio, lakini hawa jamaa wakaendelea kute, eh, kutengeneza matamasha yao, lakini ilipofika mnamo mwaka 1840 kinyago cha kwanza kabisa cha Rio kilifanyika na polka na watsi zilichukua hatua kuu. Yani kipindi hicho ndicho walipoanza sasa kuendelea na kuanza kufanya hayo mambo yao. Waafrika baadaye walishawishi tamasha kwa kuanzishwa kwa muziki wa samba, na hili sasa ilikuwa ni mwaka 1900 eh, mwaka 1917 ambayo sasa inachukuliwa kuwa muundo wa kitamaduni wa Kibrazil. ukizungumzia samba, Brazil ndo mahali pake, yaani wao samba ndo ngoma za kiasili kwao na ndio kitambulisho pekee ambacho kinawafanya. Sasa katika hili mchakato mzima huu naokuambia ni kwamba najaribu tu kukumbusha kwamba hii eh, tamasha lilianzianzia vipi. Sasa tuende katika kanisa la Katoliki, baadaye lilirekebisha sikukuu ya Saturnalia kuwa sherehe iliyotangulia mwanzo mwanzo wa Kwaresma. Sasa hapa ndo zinatengenezeka hapa. Hata hivyo, kilichotokea ni sherehe kubwa ya kujifurahisha katika muziki, ngoma, vyakula, vinywaji, jambo ambalo kanisa halikuwa nalo akilini. Sasa hawa Wabrazili wao ngoma ndo hizo, unakutana na samba, mziki wote ni samba, vyakula wanakula, watu wanakunywa. Ikumbuke tu kwamba katika kunywa wana, wana, wana wanamwenzi Mungu wa pombe, yani Mungu wa tungi. Hapa ndo mahali pake. Sasa najaribu kukuelewesha kwamba hii mfumo wa ah, yani hizi sherehe za, za, za, za Brazil yani Carnival Brazil, Brazil Carnival, hizi sherehe ambazo zinafanyika huko nchini kila mwaka zilianzaanza vipi? Sasa hizi sherehe za Carnival nchini Brazil ilianza baada ya kutengenezeka haya mambo yote e, unaambiwa ilianza rasmi ilikuwa mwaka 1923 huku e, wahamiaji wa Ureno kutoka visiwa vya Acos, Madeira na Cabo Verde e, wakitambulisha Entrudo watu waliotoka kwenda barabarani wakiroweshana kwa ndoo za maji na kurusha matope na vyakula ambavyo mara nyingi viliishia kwenye vurugu na mitaani na ghasia. Sasa hizi zote ni sherehe hawa jamaa huwa wanazifanya, lakini unaambiwa dhana ziliendelea kubadilika katika miaka elfu moja mia nane kwa gwaride zilizopangwa zaidi kama vile jumuiya za wakubwa au jamii kubwa, ambapo mfalme alijiunga katika sherehe hizo na kikundi cha watu wa tabaka la juu ambalo waliandamana kwa vinyago na mavazi ya kifahari na muziki. Katika miaka ya elfu moja mia nane na arobaini mipila na kanivali ya kinyago iliwekwa kwenye polka na ikawa ni maarufu sana. Nikukumbushe tu kwamba hawa jamaa, sherehe ambazo zimefanyika mwaka huu ni kwamba vile kama ni kumdhihaki Mungu. Na kwa nini wanafanya hivi? Lakini nikukumbushe kwenye miaka 1800 wao walikuwa wanafanya hivyo, wanachonga vinyago, wanatengeneza vinyago vyao eh, kwa yani kama vile wanavitengeneza, sio wana, ni kama wanavitengeneza, alafu wana katika mfumo ambao wao wanataka, alafu wanavipitisha barabarani, lengo tu la kufurahia. Sasa tofauti ya mwaka huu, mwaka 2023 kilichofanyika ni kwamba maafa baada ya kufanya hizo shughuli zao, ilitokea bonge moja la mvua ambapo ilikuwa kama vile ni kumdhihaki Mungu, na baadaye wakaona kilichotokea ni mvua kubwa sana na ambayo ilisababisha maafa. Lakini bado watu wanazungumzia kwamba hizi mvua hazihusiani kabisa na adhabu ya Mungu, kwa sababu tukiangalia Uturuki ilitokea mvua nyingi sana, lakini pia bila kusahau Syria ilitokea uh, ilitokea tetemeko la ardhi, of course sio mvua eh, Uturuki ilitokea tetemeko la ardhi, lakini pia Syria ilitokea tetemeko la ardhi ambayo ilisababisha miundombinu mingi sana kuharibu kuharibika eh, tofauti na Brazil ambayo ilitokea mvua ikanyesha, lakini pia bila kusahau Palestina ilitokea mvua kubwa sana, lakini haijawahi kutangazwa. Eh, hizi eh, mvua zilizotokea Brazil pamoja na Palestina hazijawahi kutangazwa hata mara moja kwenye vyombo vya habari, tofauti na tunavyoona vitu vingine ambavyo vinatangazwa. Mtazamaji, mi nahisi kama kuna kitu ambacho kinaendelea pengine ambacho hakiko sawa, na kwangu mimi naweza nikazungumza kwamba hiki kinachoendelea ni, eh, ni fujo tu za hawa jamaa wanaotaka kucontrol eh, eh, nchi au dunia. Lakini katika kipindi hicho wanaendelea kusherekea hizo sherehe zao, wanafanya ma barabarani, ma wanafanya magwaridi ya barabarani, sherehe zinafanyika, lakini uchawi ukawa unaanza kuimeji sasa kuonekana katika nchi za Brazil. Yaani hakuna anayeweza kuwa na kipawa cha muziki zaidi ya Waafrika ambao walipitisha eh, midundo ya kuvuma ya samba kwa Wabrazili wakati wa utumwa, na hicho kipindi chote ilikuwa ni kipindi cha utumwa eh, lakini pia eh, wanazungumzia kwamba kwamba anasema kwamba ukizungumzia swala la uchawi, yani basi Waafrika ndio wanaongoza kwa uchawi. Samba ni mchanganyiko wa kipekee wa muziki, nyimbo na mitindo ya densi ambayo Waafrika wa Brazili walikuja nao kwenye makazi duni duni, yani ilianza chini chini, alafu akatengeneza kitu ambacho kikaa kikubwa sana. Yanazunguka leo baada ya uh, kukomeshwa kwa utumwa mnamo mwaka 1888 ilikuwa hadi mwaka 1917 ambapo samba ikawa sehemu muhimu ya Rio Carnival ambayo mpaka sasa hivi inaendelea kutumika, wanaendelea kufanya shughuli zao, wanaendelea kuenjoy, lakini tofauti na mwaka huu e, imekuwa tofauti. Leo samba ni sehemu ya eh, ni sehemu ya kweli ya urithi kitamaduni huko Brazil, kutokana kwenye vitongoji duni hadi kwenye eh, hasdas, yani tajiri zaidi, yani nchi ambayo eh, maeneo ambayo ni tajiri. Samba ilienea haraka katika jiji hilo. Hata leo samba inaimbwa kwenye kibanda au kwenye kibanda cha geto pamoja na majumba ya hali ya juu, na huwaleta pamoja watu wa Brazili bila kujali tabaka la kiuchumi na uh, jinsi wanavyosherekea. Hawa jamaa wamekuwa e, na tamaduni hiyo yani ya samba, lakini tofauti kubwa ya mwaka huu mtazamaji ni kwamba hizi video ambazo zimesambaa zikiwaonyesha Wabrazili e, eh, wakiangaika wakiteseka ni tofauti kabisa na jinsi ilivyo sasa hivi. Mtazamaji, unaweza ukahisi kwamba labda hili tukio limetokea uh, kwa sababu tu walifanya kufuru kama hii, lakini e, watu wengine wanakataa kwamba si kweli, lakini nitarudi kichwani kukuuliza huyo, nitauliza maswali ambayo nimejiuza kichwani mwangu, ni kwamba kama sivyo, adhabu ya Mungu imekuwaje? Hawa watu walioigiza kama kumdhihaki Mungu wameonyesha e, Mungu anapo, au Yesu anavyonyanyaswa anavyoteswa, wamefariki dunia, na wale wote walioigiza kama wakubwa na wanaoongoza kumtesa huyu Yesu au kumtesa Mungu wamefariki dunia. Ni masuala ambayo anajiuliza kwamba hiki kitu naona kabisa kimekuwa sambamba na adhabu ya Mungu kwa hawa watu, kwamba Mungu huwa hadhihakiwi, Mungu hadhihakiwi kama jinsi